어긴 하겠는데요 잘 할 수 있다는 보상은 없는 것 같아요 그게 각오야 <laughs> 저 이번에 진짜 꼭 일어날 거예요 파이팅 파이팅 <laughs> 슈퍼드림 장점은 미남 코치님들이 되게 많아요 지금 보시게 되면 굉장히 몸 좋고 미남 코치님들이 많아요 섹시한 구리빛 반대쪽으로 好快呀！一转眼一下午就过去了。嗯，我觉得水上活动呢是夏天最好的娱乐选择哟。啊，真的运动了一下午呢，又饿又渴，所以我们决定回宿舍卸行李，然后去吃晚饭。走吧。到了，这就是我们预约的小旅馆。因为这里离刚才我们去的 Summer Dream 的那个水上活动的地方很近，所以我们选择了这里。 这里一楼呢看起来是咖啡厅，然后二楼和三楼呢就是小旅馆和住宿的地方了。我们进去看一下吧。嗯，听说嘉平附近的归档呢新开了一个主题乐园。 所以，我们来这里尝鲜来了，那就进去看一下吧。 是龟岛这边呢，经常举行很多庆典活动，而且还有这样的水上乐园和昨天我们玩的水上运动哦。那么前面还有一些可以露营的专门的场地，这是男女老少都很适宜。嗯，有机会的话呢，来嘉平去南一岛的话，也可以来这里玩一下哟。今天我们就分享到这里了，希望大家多多关注我们和订阅我们哦。下期见，拜拜。